Xabaringlar bo'lsa, kuni kecha bir video chiqargan edik, ya'ni nogiron qizni 65 yoshli odam aldab 2 yil davomida zo'rlagani haqida. Va albatta, juda ko'pchilik to'liq videosini qo'ying, to'liq ma'lumot olaylik deb kommentariyada yozishdi. Mana sizlar uchun to'liq video rolik e, o'sha zo'rlangan qiz hammasini o'zi gapirib beradi, e, ota-onasi hammasini podrobni tushuntirib beradi. Aziz vatandoshlar, bu ishni yopdi yopdi bo'lgani o'sha ba'zi bir odamlarni bu ishni o'sha tergovchilarni qaramaganligi tergovchilar hatto bu ishni qilishmasligi uchun yopdi yopdi qilgani bo'ldi va o'shaning uchun ham bular e, iltimos qilib chiqqan blogerlarga demoqchi bo'lganim bu videoni kengroq tarqalishini va davlat taraflama siyosat taraflama ko'proq insonlar buni ko'rib jalb bo'lib, bu ishni hal qilishini iltimos qilamiz. Ya'ni siz bilan bizni boshimizga kulfat kelsa, muammo bo'lsa, e, bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Bu video tarqalishi uchun xolasizlar Telegram kanallariga, e, guruhlarga, xolagan yeringlarga tarqatishingiz mumkin. Undan tashqari eng asosiy tarqatishda bir yo'li bu albatta videoga bir dona like. Kimda kim bu videoga like bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. E, ertaga agar u insonni boshiga qandaydir muammo kelsa, biz doimo tayyormiz yordam berishga. Demak, videoni boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bu videoda deyarli umuman gapirmayman, sababi to'liq mavzuda o'zlari tushuntirib bergan o'sha oila, o'shani ko'rasizlar. Faqat bilasizlar, bu kanal faqat sizlar uchun ochilgan va sizlarga xizmat qilib kelyapti va bundan keyin xizmat qiladi. O'shaning uchun agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tavsiya qilaman. Agar men ilk marotaba ko'rayotgan bo'lsangiz, meni э, уже ancha muncha inson taniydi ya'ni kanal 300 mingdan oshgan obunasi siz ham obuna bo'lishingiz mumkin pastda obuna tugmasi bor albatta sizlarga yoqaman xudo xolasi xullas bugungi videoda o'zingizlar bilasizlar hammasini boshda tushuntirdim э, men juda ham xursand bo'ldim Us global tv э, jamoalari ham hamkasbim bu ishni yana ham ochiq qilib yoritib berishdi juda ham xursandman Alloh rozi bo'lsin ulardan va Sizlarga ham qaysidir ma'noda men bu xabarni yetkizgim keldi. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. O'zingizlarning fikrlaringizni bemalol kommentariyaga yozib qoldiringlar va bu fikringizni tegishli o'sha kimga yozgan bo'lsangiz, o'sha inson ko'rishligi uchun, bilishligi uchun yoki like yoki dislike bosib qo'llab-quvvatlashinglar mumkin. Sababi yozganingiz havoga uchib ketmasligi uchun. Demak, aziz vatandoshlar, tayyor bo'lsangiz, videoni marhamat birgalikda tomosha qilamiz. Ketdi. Aziz yurtdoshlar, videorolik shu yergacha edi. O'ylamanki, xastur ma'noda tushundingiz degan umiddaman. Ushbu voqea qisqa qilib yana tushuntiradigan bo'lsam, Andijonda bo'lgan o'sha odam bular internetni tushunmagani uchun onlayn dars bo'lgani uchun men o'rgataman deb turib, olib kirib, dori berib, o'zingizlar u ham tushundinglar. E, Nafsoniyatlariga, xullas e, qizni umuman sha'niga tega. Aziz sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat.